छह साल मॉस्को पैसा बर्बाद Bien, bien. ¿Mm? भाई मारो मुझे मारो मारो नहीं, मुझे नहीं, मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है लामा लामा लामा लामा ला Are you hot? Are you tired? <laughs> No. कैसा लगा मेरा मजाक <laughs> Here. Come on. Okay. <laughs> no, no, no, no. <laughs> अगर हमारी ये वीडियो आपके लिए फ़ायदा मंद रही है तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर लाजमी से क्लिक कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँच सके